Pues mi nombre es Birna Edith Gil Castro. El curso de hoy es sobre Flipgrid. Lo que hace es hacer como una dinámica de foro de discusión a través del video. Para entrar a Flipgrid es flipgrid.com y viene ahí una opción de generar la cuenta como educador y esa es la que usaríamos. Cuando entran, ahí la sugerencia es que usen la cuenta de Google del TEC Solamente el profesor es el que se da de alta, los alumnos y los participantes no necesitan cuentas. Les damos nuestros datos y luego ya nos da la bienvenida. Hay que crear un grid. El grid es el aula o la comunidad. A esa aula se le añaden algunos temas de discusión. En forma automática, Flipgrid genera un tópico ejemplo. Por eso cuando ya lo creen les va a aparecer como un tema ya generado. Para crear el grid lo que pide es que le pongan un nombre. En este caso yo le puse Flip Video Space y hay algunas formas como para que los alumnos se den de alta. La, que yo sugiero es el correo electrónico de la escuela y ahí podemos poner arroba tech.mx y arroba ites.mx. Una vez que lo dan de alta el grid y le dan next, eh, les van a aparecer unas opciones donde ustedes lo pueden editar, el nombre que le dieron, el código, el tipo de grid, dominios de, red y algunas otras funciones hacia abajo que están apareciendo, ¿no? Ustedes pueden poner alguna imagen alusiva al tema de lo que se vaya a tratar ese grid. Ustedes pueden tener varios salones. Vamos a suponer que eh, lo quieren utilizar para varias clases y tienen diferentes cursos. Pueden generar un grid para cada clase. Dentro de un grid, vamos a suponer de una clase, yo puedo generar temas de discusión para cada una. Entonces, por eso esta barrita de menú arriba me va a guiar si estoy en un grid o si estoy en un tema. Si yo le doy clic en donde dice Actions, aparece un menú y dice Editar Grid, que es la función del lapicito. Añadir copiloto sería como otro profesor ayudante que también me puede ayudar a coordinar eh, los foros. Duplicar Grid, notificaciones, borrar el grid, son las diferentes opciones del grid solamente. Hay una función arribita que se llama mixtapes. Cuando ya tengo un conjunto de temas y ya han aportado los alumnos, yo puedo hacer como un playlist de diferentes videos para una presentación. Ahora vamos a generar los temas. Si ustedes entran al grid, por ejemplo, yo tengo este Flip Video Spaces, mi grid, y automáticamente me generó este tema. En este caso yo voy a entrar a Flip Grid, le doy clic, y yo tengo el tema automático y otros dos que he creado. Este tema, que es el automático, te dice di hola en Flip Grid. Si yo quiero compartir esto con mis alumnos, ellos van a entrar a Flip Grid con este código. Le van a dar clic, entran, ponen su código y les va a aparecer para poder aportar. Nos van a aparecer los alumnos aquí abajo respondiendo. ¿Cómo se generan los temas, estos, estos tópicos? Estando en el grid, aquí le voy a dar otra vez clic grid, y están los diferentes temas. Para añadir un tema, pues nada más le voy a dar clic donde dice Add New Topic. Cuando se crea un tema, les aparece algo así como es lo que está en pantalla, que es el título del tema, es algo corto, ya luego un mensaje para indicar qué es lo que se está revisando el tiempo máximo que pueden grabar en video, que sería aquí en este caso es un minuto 30 segundos. Esta opción que es que los demás alumnos no lo vean hasta que el profesor lo apruebe y luego creo el tema. Aquí abajo puedo poner algún elemento como estos para hacer un poquito más atractivo la interacción aquí algún, alguna ayuda sobre el tema, si quiero poner alguna URL que necesiten ver para poder responder, también se puede poner. Entonces, son opciones para incrementar la participación, que esté activo, cuándo se va a dejar de, de, estar abierto, si pueden editar el video que manden. Son todas estas opciones que se pueden manejar. Esta de retroalimentación es que yo puedo retroalimentar a los alumnos a través de video y también se pueden calificar, se le puede poner una rúbrica, qué es lo que debe de contener la respuesta, todo eso. Yo lo puedo compartir ya sea copiando este flipgrid.com y el numerito que me aparece aquí donde dice flipcode o puedo también compartirlo por un código QR para que los alumnos entren. Aquí, por ejemplo, estoy en Canvas. Este es mi curso. Y en este curso yo quiero integrar a Flipgrid. Me voy aquí donde dice configuraciones. Me voy aquí aplicaciones. Y aquí voy a buscar Flipgrid. Aquí yo ya lo instalé ayer, por eso me aparece. Pero lo instalé en este curso. Cuando lo busca y le da instalar, le va a pedir unos datos que hay que obtener de la cuenta de Flipgrid. En Flipgrid, del lado derecho superior, viene donde dice integraciones este es el que generé yo ayer, pero si lo quiero integrar a otro curso, le puedo añadir nueva integración, me va a pedir un nombre para la integración de Canvas, el nombre de la materia o el grupo, le pongo crear y al hacerlo, lo que hace es que me genera este consumer key y este shared secret. Estos dos datos son los que yo voy a poner en Canvas para agregarlo y ya se genera el vínculo. Flipgrid ya está dentro de este curso lo que puedo hacer es que puedo hacer tareas en donde estén vinculadas. Hacia el alumno ya no le tengo que decir que entre a Flipgrid, lo único que le tengo que decir es que desde la tarea ya esté vinculada. Por ejemplo, si yo quiero hacer una tarea y acá en tareas, como usé una herramienta externa, aquí le pongo encontrar y le voy a buscar Flipgrid. Aquí está, Flipgrid, porque ya está integrado. Lo selecciono y ahora sí, le pongo guardar y publicar. Ok, bueno, aquí es donde creo el tema de la lectura. Y se fijan, son las mismas opciones que ya teníamos. Ya no necesito entrar a Flipgrid, todo lo hago aquí. Entonces, en vista del estudiante y en tareas, me aparecería esa tarea. Y el alumno ya no le tengo que dar el código ni nada, porque aquí directo le va a aparecer lo que tiene que hacer. Ya nada más le, va a dar clic en más, va a hacer su aportación y ya, ya va a quedar la tarea. Una vez que lo entregan, el profesor en calificaciones, pues va a aparecer aquí en Canvas en su columnita de que ya hizo la tarea. Y entonces se entraría a, revisarla en el SpeedGrader y ahí nos aparecería lo de Flipgrid aquí cuando ya lo entregó. Y aquí se califica también.